Jeg har selvfølgelig satt opp et lite potetløp, hinderløype, med Kjøre kom, kjører kompis! Vi kjører kompis! Oi, mista poteten. Da sier jeg klar, ferdig, gå! Her er Anne som stuper over målstreken her, altså. Gauda, hva er for et løp? Er du sliten? Nei. Du er sliten, altså. Potet var tom! Ja, sånn er det. Fy faen. Nei, det er ikke lov å si. Gratulerer. Tusen